саламатсыздар қазақ елі міне кербұлақ ауданының прокуратурасының алдына әкімшілігінің алдына келіп тұрмын он бір жыл болды жайылымымызды тартып алғанына бұрынғы әкім нұрбай жантілеуов деген ә, міне қанша рет конкурс деп бүгінде конкурсқа документ өткізуге келдім конкурсқа құжаттарымды өткізуге 11 жыл бойы екі тиынның жыры бітіп еді енді үкімет маған переплата болып мен енді біз жапқан жоқпыз бақбер шаруа қожалығын істеп жатырмыз а бұлар білмеймін ембек еткен адамдарды ембек еткенін қаламайды біздің кербақ ауданының жаңа әкімі қанат болатұлы есболатов бастаған бұлар бәрібір мафия десек мафия басқаша қалай айтуға болады тегінен тегін 20 жылы ауданның ауданның Э, сотының төрағасы менен бұрынғы прокурор моншада біз э, ұйымдасқан қылмыстық топ деп өздерін өзі жариялаған жоқ қой өзгерген ештеңке жоқ кербұлақ ауданында әлі сол ұйымдасқан қылмыстық топ деп есептеймін сонда төртінші адам анау э, машарбетов ибен ақсақалдың ұжымын тартып алған да алданбекеев деген ойбай жүз мың доллар берді деген сөз шыққан болатын өткенде бір комиссия келгенде комиссия келген кезде комиссия емес ел қамыма ел жауыма телевидение сол кезде де ә, айтып қалған болатын әңгімені ә, бекеев қайрат мүмкін мен шығармын жүз мың сен мені дұрыс танымай қалдың ба төртінші адам мен мен емеспін бе деп соған қарағанда шынында да берсе бергенде шығар қазір де міне құжат өткізуге келіп тұрмын а бұлар теріс қарайды міне кеп кетіп бара жатыр міне жер қатынастар бөлімінің бастығы бізде жұмыс істегендер емес жұмыс істемейтіндер керек сияқты арам тамақтар керек сияқты еңбек етуге мүмкіндік беру біздің кербұлақ ауданында жоқ сияқты қалай ойлайсыздар өсти беретін болса жаңа қазақстан қалай құрылады қасым жомарт кемелұлы сенің сөзіңді тек қана аяқ асты етіп жатыр қашанғы оянып сілкініп сөз жүзінде емес іс қазақ мемлекетін құрасың